که نه سلام سلام گی سلام حالتون چطوره بچه ها خوش اومدید به ویدیو جدید و متفاوت ما امروز قراره که بریم ring light جدیدی که خریدم و unbox کنیم ببینید بله دوستان این ring light یه که من خریدم اوه چی؟ مشخصه چی خریدی من؟ بده ببینم نه بابا بزرگ بزرگوار مسخره بازی نمی بابا هیچی به تو چی هستن مردی که فضول نه بابا برو اون بده من بابا خب ببینم خدا چی؟ رینگ سپورته <laughs> بده بدنازم رو پیکانه بابا پیکان چی مرتیکه؟ ring light رینگ رینگ دیگه چه فرق میکنه پیکان نیست که خدا شاده بیافت بشه یعنی یه پولش رو دادم ازت میگیرم نه من میخوام ببینم بابا تو بیا اینو ببین چی؟ مرد که وحشی دست نمیکشه باید خب، سون گوشه خیلی خوب بچه ها ring light مدل YQ420A من اینو باز کنم این مدلی ما اونجوری unbox نمی کنیم مثل وای از اینا داره ببین حسی که با آدم دست میده این آداپتورشه خب. اینا پایه ها و سایدهایی که سوار میشه روی سپایه چیه بذار ببینم بله، remote هم داره remote آه چی؟ بده من بزنم اخبار نگاه کنم بابا نه دیگه بزرگ واسه تلویزیون نیست که آخه همیشه دست بابا هاسته و اما خود ring light چطوره بچه ها؟ Do you it? آره قرار از این بعد با این به قول گفتنی براتون ویدیو بگیریم خب به چه دردت میخوره به چه درد میخوره پولشو دادی این نور میده و ملت میتونن چهره کریم منظر تو رو بهتر ببینن خفه شو بابا من انیمیشنی هم ملت تو رو باید ببینن هر برحال من نمیدونم چیزا حال نیست خب پس بذار راش بندازیم بزرگ و اینو بگیم بزن تو برق بیا به من چاخ بابا خود بزن دیگه تو در این هی میری تو کوچه من بعد میگی به من چه بیا بزن تو برق به من رفتی نداره واسه خودم میزنم نخواستیم بابا منتت هم نمیکشیم اینو بزنیم اینجا خب این از این روشن میشه نورش زیاد میشه بعد دمای نورم میشه عوضش کرد و بذار ببینم <laughs> چه باحاله مردک اون تو کار میکنی بیا بیرون ببینم بار شدم <laughs> آره امامزاده بزرگوار حس میکنم یه باله از نور تو رو برمه <laughs> نزورتتون رو بیاری خب باشه حالا بیا بیرون میزنی میشکنی به خدا پول دادم بهش میگم از حقوقت کم میکنم اگه نه نمیخوام بیام بیرون باش خب بابا بکش بیرون اه. نمیام خاموشش میکنم مثلا اینجوری باشه خب چطوره بچه ها؟ حالا خودمون بریم یکم امامزا من محمد <laughs> چی بزرگ بار داشته باشیم امامزاده محمد نداشته باشیم خیلی خب بچه ها همین جاستس اینو جمع کنیم بریم سراغ ساخت انیمیشن همون باید این پایش هم بیاد اینم پایش فقط همجایی که من زیاد بلد نیستم من بلد نیستم پایین ببینم چجوری میاد پایین بابا برو اون بر برو اون بر یه همچین چیزی بده اونو شیاف کنم تو یحیا بله، چی مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید لایک و sub و کامنت و subscribe فراموش نشه دمتون گرم تا این ویدیو دیگه خدافظ بزرگ